Cześć! Dziś prezentujemy dwa nowe pyłki akrylowe Semilak, biały i przezroczysty. To otwarcie się na nowe możliwości w zdobieniach, które zaprezentujemy w tym odcinku. Gwarantuję Wam, że Semilak Acrylic Powder zdobędzie Wasze serca i paznokcie. Semilak Acrylic Powder Clear jest pyłkiem akrylowym przezroczystym. Jego wykorzystanie w stylizacji nie wpłynie na zmianę koloru podkładu bazowego. Produkt ten pozwala uzyskać totalnie matowy efekt zdobienia, nawet w najbardziej selektywnych wzorach. Przy jego użyciu można również stworzyć matowy efekt na całym paznokciu. W tym celu należy posypać Semilac Acrylic Powder Clear na mokrą warstwę topu i dopiero później utwardzić go w lampie. Ta technika spodoba się zwłaszcza właścicielkom dłuższej naturalnej płytki które uzyskają efekt wzmocnienia i utwardzenia paznokcia. Do bezbarwnego pyłku akrylowego Semilak możemy dodać odrobinę Semilak Flash Aurora, uzyskując pyłek delikatniejszy w fakturze i skromniejszy w efekcie od Semilak Flash Mermaid. Semilak Acrylic Powder White to pyłek akrylowy w kolorze białym. Tak samo jak w przypadku pudru przezroczystego umożliwia uzyskanie totalnie matowego efektu zdobienia. Biały pyłek akrylowy można łączyć na przykład z pyłkami Semilac Flash Neon, otrzymując mieszankę o mocnej barwie i aksamitnej strukturze. Doskonale sprawdzi się w kolorowych wzorach oraz w technikach ombre omawianych podczas szkolenia zdobnictwo pierwszego stopnia w Akademii Semilac. Po standardowym przygotowaniu płytki paznokcia do manikir nakładamy jedną z baz Semilac i utwardzamy ją w lampie. Wybieramy jeden z kolorów lakierów hybrydowych czy żeli kolorowych. Nakładamy jego cienką warstwę i ponownie utwardzamy w lampie. W celu uzyskania głębszego koloru krok należy powtórzyć. Zabezpieczamy manikier jednym z topów semilak. Na tak przygotowanym, utwardzonym i pozbawionym warstwy dyspersyjnej podkładzie tworzymy zdobienie, np. Semilac White Cream Artem lub innym żelem, Posypujemy nieutwardzony produkt pudrem Semilac Acrylic Powder, a następnie utwardzamy go w lampie. Dzięki temu uzyskamy matowe aksamitem do dotyku zdobienie strukturalne. I gotowe!